Ready? Veja, sobrinha, vem, vem, sobrinho Ei. Sobrinha, vem, vem, sobrinha Rá. Sobrinho, vem, vem, sobrinha Vem, vem, ah. sobrinha, vem, vem, sobrinha Rá. Para nos matar, chá, para nos matar Para nos matar, chá, para nos matar Para então. nos matar, chá, para nos matar Para nos matar, chá E quando eu disser I, você responde Oh, oh, I, oh, oh, I, oh, oh. E quando eu dizer Oh, oh, você oh", responde I, oh, oh, oh. prima, ponlo tu pe. ishi Engele par, toma Mena engele baixo, ishi, i Dá briga para quem, dá mexer para quem Dá briga para quem, toma Deixa briga para quem, dá mexer para quem eso, vamos, vamos la che, vamos. Take it. take it. take it. take it. take it.